මිනිස්ලා YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේකට වෙන්නේ දෙව් මිනිස්ලා YouTube channel එකේ brand new episode එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ smartwatch unboxing එක ගැන. මේකෙන් calls ගන්න පුළුවන්, messages යවන්න පුළුවන්. මේක calls ගන්න ඕනකට මේකට SIM එකක් හරි දාගන්න පුළුවන්. දැන් යම් වීඩියෝ එකට මම දෙව් මිනිස්ලා දෙව් මිනිස්ලා YouTube channel එකත් සමග unbox එක තියෙනවා. අපි මේක අන්බොක්ස් කරමු. මෙහෙම තියෙනවා. මේකල අපි ස්මාර්ට් වොච් එක තියෙනවා මෙතන. ඒකල මේක මෙතන තියාගමු. ඒකල මෙතන කේබල් එක තියෙනවා. අපි මෙතන ඕකනට මෙතන ටාච් කරන්න පුළුවන් මේ කේබල් එකට හොලා. ඒක ගන්න ඕනේ. ඒකල මෙතන කැමරාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ටම ඇඩැප්ටර් එකක් ගන්න වෙයි. ඒකල මේක अंकल अंकल वो हमें मैं तो नमः एक कला मना स्पेक्स ये मने